I'm live there. Switch on. You on? Hmm? what? No, just go. Just look for that page. Yeah, I'm, on your page. Did you say anything? What? Yeah. Alright. Be right mwana nyine nako ku mutima nyine nako ku mutima baganda bange mwana nyine nako ku mutima nyine nako ku mutima muteri y'amagi y'icuri nazewe magi y'icuri wena moja kuona ichuli tiliye manyi isima nga we manyi isima mwe mwena mulimba mwe mwena mulimba tiliye manyi isima nga we manyi isima nze manyi isima nze isima ndeze nga ndi muto nze iwanyi yasama ngopira ne isima ngera nekera isima isima agende bulaya ngandi kuchalo ko mwana isima wagende bulaya ngandi kuchalo ko mwana ningamba isima ogeze sweden cha nesigare zana napanga nga bwe napanga nenzija ebwira okuwano omwana yali musanyufu okunyanyiriza mwana isimu oyo isima yanyaniriza isima yanyaniriza ngaomwana gwe yalaba nga akula nze isima yanyaniriza nga yalaba nakula isima yanyaniriza nga alabayanga gwakuzaala bamwana etalimunafako lyonna mwana gamba mbu oba sitole kimba obazze nkoze erinnya wano mwalimu ebikosi byali byagala okuntemula nze isimu eyambeerera mwana isimu eyambeereramu nagamba mwana pende tujja mu sitoko mbagenda kutta naye kola erinnya Nika bila mukaro. Mbade bila mukaro. Kali kali yeyo wala. Mbega vesta rose. Kasi bila mchikunga. Nika mwini mwaba ya ye. Eh, Hawa kumine simne baga mamwana. Pega wali wako kuhonya. Genda kuku mbaba. Mbaku sidi kidama. Mbaga enda kuku wala chino. Gisima. Ya kumine simne na ngaba mwana. Lasta soko liko kujia mchikunga. Lida kuku kujia mchikunga. Chichamufu. Mbaku nonya. Mbaku nonya. kubaza isima yanjagalanga mutabani we wadde nalina erinyanga talirina isima yanjagala ah, nga ne mukibuga mwenabeerangamu nga bantu bagala okunkolako obulumbagani mu sweden nga isima anindira ku train nagamba jangu okuyinde ku train kati kanzija nebabwebbi nemumitinganga mu nkuya gyabantu abali bagala okuntusako obulabi ntambude neisima nefuna erinnya bwefunya erinnya mwana isima nagamba mwana yagala mbere wakabi negamba isima bwotambula nawe ojja kuba wakabi kubanze negwekwatako afuuka wakabi wekyoba okola nemere ako nemerako okina kubeera wakabi nyo nyo musajja oyo alina obulamu bwayisemu sweden nze mumanyi nzekka bubadde bubi omusajja oyo ngaalina okunkeera naye ngaekimukeeza kulabikirako mu vidiyo yange yapende emu yokka naye ngaakubira ssemu nagamba laasa kale bwogenda okukola vidiyo kamberewaawo kamberewo mbere ku vidiyo yo bandebe abantu neganeba omusajja alina ebintu byayogera abisobola nga ekyeddamuby obufuzi omusajja ansinga egamba mwana omusajja ono ensi eyina omulaba ntoba neyisima nesima netubeera ku bupate butagasa agamba teekayo olayivu naye ngaomugamba isima otewaliwo nnyo sappe tebigasa naye gagamba isima pege teekayo olayivu bandabe bannange banzise bandabe nze nno omusajja ngamba teekayo olayivu olwo yandera nze isima yandera kwata tawe yagendanga okukola nga ndegera isima bwekyamubadde temumanyi taata we yagendanga okukola wazi tatange alwakufuna omukazi omulanga tamwanwabye zeisima yandeze era beza nabakimanyi katinga tata wabasama omupiira andekera isima zeisima abadde gadiyani ti yandera bebisiti nyumi sikyewakamu isima nagulidde kulapsi ze nga yandera bwati kati isima tutambudde tuty obulamu tutambula mwana tutambula nangamba nakuba wakabi isima byona byetukoze mubirabye Paka isima. Wafuso wakari. Sifa. Agena ngamba ya kuda site. Nengamba isima. Tuatani katufuma kafumenti. Na hii. Chema yiku kafumenti. Soro kusembeza. Na yoku temula kuizo okuru wawo. Na yoku tabula siti. Na ngamba netanjoka ne muhammadi zireko. Yangambe come to the soft landing. Nengamba isimo chikakasa. Nengamba isimo chikakasa. ntiye simanga agenda ibulayi ava wanansibula agenda site isima yogwe mbadde mulaba nga isima newabavuma asoka kunkubira simu naamba nasitakankayiseewo omwana oyo abadde munaku abadde munaku omusajja oyo abadde amanye enaku isima nga kubira simu nakugamba nasita kankayiseewo ndikunvuma ndivuma navuma sategera isima kwegisapooti nabufubo bampa gikwabadde asinzidde ogamba nti nayinza okukimala nakwata essimu negamba lumu isima negamba isima bakubya okutwe niyinga mwana isima abasajja obusa okubya ebikonga ebingi abasajja bagenda tukola ekikyamu tali agenda tulabirira negamba isima mpola abasajja tebaliwo bikonge benjirigiri bwetugenda okwogerako bagenda tukola ekikyamu munange bayisimaki kiinga omanye ensi banange tutumu pii etutumu panzitide muzeyi etutumu panzitide ku muzeyi mwana tutumu pii ine mwana omuntu agera okubeera owakabi byakisiru bino bino byakisiru kuba nkubide isima esimu ebbanga nenalengera bayisima mwana ogenze nnyo wala abasajja bajja kukola ekintu zinnakinjogera naye ensinzidde sweden tebasobola kunfuna isima ogenzeo Hoyi vitu vyo kina mwana mama. Chichi kyo. Chichi. Ndiyo mgamba isima mpola. Chete wange mwana mama dali mwuchi mwana. Kamu zimu ulita. Mwana mamu itakuyita vile mamu itavinga vile nachika. Ne mamu teka wano. Ne mamu teka wale mwana. Nengo mgamba mwana rasta. Eh, ninyo alianoga. Mpola rasta. Abasanja magina tuko lejichabu mwana. Abasanja mami. Amasumero galumbye. Wana wana. Kwa resima. Kwa resima. ugenze dubai yagenze dubai nagamba isima dukira awo duka kwamba weka mwana kwamba wo baje tukakisera abasajja bakutte bwana kwamba wo nega isima bwana isima tawulira nigamba mwana mufunya kiseke dubai yankubidde simu nagamba agenda london mbubadde rasi wagamba mutwala nigamba oke bakutwala e london yamugamba rasta empapula baza no zaagana e sweden tugende e london mwana tutandike buto obulamu nze kwanza ekintu kisima kyabadde akola gazi ekiraba mwana ngenda kufiira omukwano gwange talina mondo abamu wadoni basajja basirikale akolera ebikonge biri awo byabasirikale basajja batemu talina kwasinzidde naye ganze mugamba rasita funawo ojaka visa oyitemu emitima okutwendiga bya kisiru itawo jangu bagenda kutta isima jangu taata isima gatawulira naye nonso bayisima ayina abantu abayinza okulabirira muganda wange abagavumenti babbalamu baani naye ngaoluusa mewunyisa abeera frustrated ate oluusi n'abalumba nagamba neyisima olo kiki nagambako lifulufiga negamba yeyi bannange kiki ekigenda mumaaso bannage bazitidde omusajja wange gwe naleetera muzibu nege bazitidde omusajja bannange bazitidde omusajja bulaale abasajja nze nakubakaaba ku kitange tosajja bazikidde isima nagamba isima kuma wo isima kuma weeka mwana teriyo nagamba mwana isima ebyanamba bibeerawo ebyanamba zenabira balasita ekijjabi obutanzita nze kudda uganda nze teryalidimba kudda uganda obulamu bwange babulamuza nawendidde uganda era abasajja balinzita yogamba isima ofunye mukisa ogeze mu basajja abo naye abasajja abo bayigiddemu tetugaanye jessica kisa bakyakutambuliza milasita wabakubanga oyogera ku bebufuzi nogera ku nogera ku pakisita olabugatta bannaabwe isima baletampuliriza ne bazitidde omusajja bazitidde omusajja omusajja gwe naleeta mizimu izima nnumi olwensonga nasanga omusajja ensi yamukuba nemuyiriza kamera nemugamba kino izima yazeemu okunkubira simu wano ngaabuza ku bwaibulake mukasa nagamba rasita nabi gudiyo yaibulake mukasa naye tewanjogeddeko bulungi nagamba isima ebintu byenjogedde biba ne public information wagamba bulaayi yakuluma nze njogedde ebintu nawe byagera kumacyani oyogeranga ggwe nagamba isima bahamba kituufu bakwano baffe nebagamba nogamba nti bakwano baffe ninga batubakolika basobola otubeerera butuyirawo omubiri nti egamba isem eyagulira drone meja obwe siga otya driver golina siga si yeyakukuwa bakuwa drive akuvuga siga wamwefunira nengamba isem babikola brid white bakuletera abasajja abamukuma nga balina bupensa obulikodinga naye ngasiba ndigamba isima eisima nampulira negamba isima nzobulamu nabuziika ajja kufiira eno sinda uganda ali nziita ajja kujja nzitira eno wewawo nalekera okufumba gavumenti nenegamba isima ezajjuka oliko mubi mubi nnyo nnyo nnyo ddala abasajja tosobola mubakolera nebatakutta gavumenti enzitidde isima isima namusanga obulamu bwange okubawo nemuleetera kamera kinnumye nizisimaza namu exposinga namusanga ensi yamukuba ayinamu abanja gaalina wano 나 TV에서 답이 하거라. 내 답안에 있으마. 내 배안에 있으마. 내 도반에 있으마. 에라 있으마. 반당나마. 에샤브로그 아소시에이션이 지내 집안데오. 차기스탄 오냐쌤. 구세바구람. 마음베르세치 파나니샤 있으마. 내가 사비 수비나티 있으마. 바자고 모지티라. 만나게 바구라. abaana abogera ku politics mbabuulira ze nabisooka mu bino nduziza abantu mwana ze nduziza ejakana jakana bamutanda kwogera naye kirubira namuleeta ku laivu bamukuba abavubuka mwana abogera ku politics mwana mbabuulira mwana bino ebintu bya ddala birimu okufa mwana tekiina kumuzigamano kikumi mwana ebintu ebimu bireki ezinava ku politics bwana nava ku bintu ebyo bwana bimanyi ebintu byaddala ebintu bitutte abukyali bwange nsigadde nzekka ze buli bukyali bwange bamututte mwana ze buli kyali bwange afudde mwana ze nsigadde nzekka buli gwemaddeko okubi bamutta ze batta jakala ngaakubidde esimu bulitu naku bbiri batuzirira jaka jakala naafu batta twolina laifu wano mwoyo gwa ggwanga nebukupaapa sasa bunaku bbiri nga bwakabula bakulayeno baganda bange abali eyo aboogera ku politics si baganda kwogera ku politics abavubuka mwana ze bakwana bange babamalawo buli oba bamutta ze nina ennaku ku bulaaya teninakimanye mwana ze nina ennaku ku bulaaya kulo teninakimanye wabuli kyali wange bamumalawo gwasigaddeyo genda kuva ku vidiyo eno gubuulira bwoba okyalina akakisa ekyokukola okimanyi nkwegayiridde kumba obulamu sisima bwegayiridde akunowo isima aganye okudda ekyogendeisima isima aganye okudda mutabuliki mutabuliki tata isima omanyi mutabani wa mutumba omanyi wana mwatukuzanga mafuta era isima ndeze olaba kukyalo isima mutabuliki isima olabya ndeze ondaba zaina obaddewo nga isima nzitula ku kyalo isima agenze mu bintu byetwatandika nze byenatandika byebisiza isima banange ngaokyali eyo mbabuulira amanya tugafuna ebimu tubireke ebimu tubireke mbabuulira ebimu tubireke ze nakowa nibyange ebyanambazi nabivaako nibyange nibyange mwana abantu bafiira ddala ebyafiibwa etuufu fiibwa etuufu abasajja oba bajja ali batwala ali batwala nabavakaabo bwana abasajja nabavakaabo abasajja nabavaako eyabaleeta ali batwala bwana ali batwala bwana abasajja batwala tubakubira ddala abantu betwagala abasajja basi mwana abasajja batwala abantu abo mwana abasajja abo gwokyakola mu vidiyo bekigasiwa twaddayo uganda tuddayo sigala woli abasajja batwala obulamu ebyaddala babuulira genda kunoonya mutabuliki taata wa isima zaina nabyagadozinga ekyuli esisobola bajja kunzita bajja kunzita nange naye nga nandiyagadde okuzika isima nibajja kunzita mwana abasajja bajja kuzita esinna gyenganga si yageeyo abasajja bakambwe bannanga bakola mu vidiyo mabuulira zenna bitandika abasajja bakambwe abasajja abasajja bano bakambwe mabuulira bwoba okola vidiyo kuwulira abasajja bakambwe abasajja bakambwe nandiyagaddo ziikaisima dadi yake toziika isiba dadi yake toziika isiba abasajja bagambwe dadi yake toziika isiba isiba yatera nga sinajada bulaya isiba yatera abasuke bamumanyi ku bulaya bamwesibako bwesibi isiba yaderezana zaabu mutabuliki mukimanyi isiba yadera ngakyasabira munnamwaya nga isiba ekitage taata agenda okukola nadegera isiba abasajja bagaabwe abakola vidiyo babuulira bukole vidiyo bona abasajja batta mukama abakuumba ezegeezi zeganda sibitegeera babuulira eze bino ebintu nabivaamu bino ebintu nabivaamu nabivaamu isibu nnumi isibu nnumi omwana mutambulikinsonyiwa zaamu fayizo isibu agenzi yayigira ebintu bino osanga singa saala bayisima nemuyigiza bino ebintu teyandi badde ngaakola bino isima yandiyagadde okuziika isima bona nandiyagadde okuziika mwana nandiyagadde okuziika ituli nandiyagadde okuziika ituli nzenda bikuleta mu nzenda bikuleta mu bino mwana nzenda bikuyigiriza nzenda bikuyigiriza isima ndimanyi bibi ndikufiira wano ndiwakufiira wano nagezi kyendandyagadde nebibi isima nandikuziise mwana wandera taata wange yagenda nga mwana okukola nakundekera nezaamu nemunkuza nga nona lwakusawa kumi nabbiri napikinga wamutagulikire tugende waka muzeyi nga tanafuna mukazi maama olwanobye nayenga isimondera ondera mwana nze mbali etutayiga emirungi gyobadde naye abantu tebagitegeera obadde onoonya justi bugagga abonna bakubiwainibobadde olunga obadde onoonya bugagga nze nkimanyi kuba tubadde twogera mwana tubadde twogera isima mwana nze nkimanyi tubadde twogera blood nze nkimanyi obadde ogamba onoonya ssente emyaka kibadde gyagenda getondafuna ssente era obadde obingamba era gankusabira ofune ssente abavubuka mwana abali babuulira bira ebintu sira kigambo okwebeerera bekimala bino ebintu byaddala ze buganda wagaba talina abantu bayogeraku nga talina nabukuumi nga talina bukuumi naye okugamba mwana tudde eka tudde eka kuma bwesudeni tudde eka awo teri akumanyi bakulimba tebakumanyi gavumenti ekulimba babala bakutte wa museveni omukutte mugalo bakulimba era mukyanoonya ensonga kisyagira ku byabufuzi era munoonya ensonga kipenge yabivaamu era munoonya ensonga nattibwako bameka gokuweza nti penge wavaako muna kusaida enyigirizibwa bakyali bange bagwawo mwana munoonya njogera era mukyabuuza kipenge nabivaamu kale namba zizigende nenze nabivaamu nabitegeera ze bino mbimanyi mwana nabivaamu nafiirwa bameka gukyabuuza eh, kipenga nabivaamu mubiraba bitwala obulamu byaddala kale naamazigende ezba tukyali bange tebagenda mwana mwana bakyali bange mwena abakola mu vidiyo mbabuulira mbabuulira mwana mbabuulira mweberere mukama abakumi naye ekyo lyannomi sisobola kwongera kwongera kwongera kati